location one in on left little bit. Ngapi you're kidding. Ha ha ha ha! Oh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Thank you. Ah, ni ni 10 sini. Coki coki coklat asin. 丫头哎。 Tungkul Tongkat, kotak, tungkul Kotak, tongkat, tungkul Kotak, tongkat, kontul Tongkat, kotak, tungkul tongkat kotak kat tongkat tongkat kotak tungkul tongkat kotak tungkul kotak tongkat tungkul kotak tongkat kontol <laughs> tongkat kotak tungkul tongkat kotak tungkul ha. kotak ko, tongkat tungkul kotak tongkat tungkul kotak tongkat tungkul kotak, tongkat, tungkul.

来三。